Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Робокрипер! И сегодня я подумал, почему мне не построить второй этаж? Ну и... Начнем его строить, строить сегодня. Ставлю вот это. Странненько. любопытно. Ну ладно. Сначала мы идем нарубаем побольше дров. Уж у нас вообще нету ступенек. А в принципе из этого можно сделать все. где палочка, где палочка. Подождите, дорогие друзья, я поставлю на паузу. Пам-парам-парам-пам.